сонымен біз кезекті екінші жаттығуымыз мектеп баспасы бойынша бірінші бөлім олай болса бастайық бірінші жаттығу бойынша сұрақтарыңыз болса қарастырамыз міндетті түрде бірінші есеп бізде период берілген ұзындық табу керек математикалық маятиктің формуласы бар бізде пи түбір асты л бөлінген ж демек бұл жерден біз ұзындықты табатын болсақ квадраттауымыз керек сол кезде түбірден құтыламыз периодтың квадратын көбейтеміз жиға, бөлеміз 4 пи квадратқа демек 2-нің квадраты 4 болады көбейтеміз 10-ға бөлеміз 4-ке көбейтеміз 9-да 8-ге яғни ә, біз бүйтіп алсақ болады жуықтап тұрген кезде жоғарыда 40 болады ғой астында да көбейтетін болсақ 39-да бір не болады нәтижесіне 40 деп алсақ болады мына жерде өзгертсек те болады міне мынаны біз қырық деп жуықтап ала салдық та негізі отыз тоғызда алты ма бірдеңе шығады сол кезде жауап бізде жуықтаған кезде бір шығады да түсіндіралды деп ойлаймын келесі есеп ыыы егер математикалық маятниктің ұзындығын екі есе арттырса онда оның жиілігі неше нешесі өзгереді демек бізде негізгі форманы жазамыз екі пи түбір асты л бөлінген g периодымыз бір бөлінген жиілікке тең болса демек екі пи Түбірасты l бөлінген g деп аламыз ал енді бір бөлінген жиілігіміз тең болып тұр неге ол Түбірасты l ға тең яғни кері пропорционал егер біздің ұзындық екі есе артса дейді бір бөлінген жиілігіміз тең болады Түбірасты екі бұл деген сөз бір бүтін оннан төрт кері пропорционал болғандықтан не істейді есе азаяды себебі кері пропорционал келесі есеп бірдей уақыт ішінде бір математика маятник жиырма екіншісі қырық тербеліс жасады ұзындықтарының қатынасын тап дейді так олай болса біз не істейміз бірінші болып т бір тең неге тең уақыт бөлінген н бірге деп алайық т екіміз тең болады уақыт бөлінген н екі деп қояйық нәтижесінде біз т бөлінген н бір бөлінген т бөлінген н екі деп аламыз бұл неге тең болады 2 π түбірасты l бөлінген g ға тең l1 бөлінген 2 π түбірасты l2 бөлінген g ға тең пилер қысқарады лар қысқарады уақыттар кетеді сол кезде бізде жоғарыға n2 шығат астына n1 түсіп кетеді бұл бізге неге тең болады түбірасты l1 бөлінген l2-ге тең ашатын болсақ формуланы түрлендіріп аштық қой демек n2-нің квадраты бөлінген n бірдің квадраты тең L1 бөлінген L2 болады деген сөз. Ары қарай орындарына қоятын болсақ, бізге 40-тың квадраты 16, 2 0 болады. Астында 20-ның квадраты 400 болады. Тең L1 L2-ге. Демек, 0-дер қысқарады, 2 қысқарат, Сол кезде бізге тең болып қалады екен 4-ке. алып деп ойлаймын. Ары қарай кеттік математикалық маятниктің амплитудасы берілген тепе тербелістер жасайды иә осындай тербеліс егер периодтың қандай да бір бөлігінде тепе теңдік қалпынан үш сантиметрге дейін аспайтындай қашықтықта болатын бөлігін табу керек демек бізде формуламыз бар x тең xm ары қарай біз форманы ашатын болсақ әрине міндетті түрде бізде неге тең болады косинус омега т деп алайық иә демек мынау үшке тең болса амплитудамыз алтыға тең косинус екі пи бөлінген период уақыт деп алайық т бір иә ары қарай осы жерден біз мына алтыны мына бетке жіберсек нөл бүтін оннан бес болады косинус екі пи т және т бірге тең нөл бүтін оннан бес бізде неге тең болады ол косинус жағдайында ол бізде 60 градус пи бөлінген 6 т косинус 2 пи бөлінген т t1 демек бұл жерден t1 табатын болсақ ұм, біздің пилер не істейді қысқарады период бөлінген 12 қалады екен ал енді уақытты біз жағдаймен қарастыратын болсақ бірінші жағдай барды келді 2 артикл 2-4 жағдаймен қарастыратын болсақ т 2-ні тапқан кезде 4 көбейту т бөлінген 12 болама. ма оларды қысқартатын болсақ т бөлінген 3 қалады солай ма т бөлінген 3 демек бізде ол 3-тен 1 бөлігінде жүрді деп қарастырады екенбіз ары қарай кеттік ұзындықтар берілген нөл бүтін жүзден елу екі метр болса сағат дұрыс жүреді егер оның ұзындығы нөл бүтін жүзден елу алты болса сағат бір тәулікте қанша уақыт артта қалады дейді демек бізде формуланы түрлендіреміз яғни негізгі формуламыз 2 пи түбір астында L1 бөлінген G болса олай болса біз осы периодымыз неге тең екенін білеміз ғой уақыт бір бөлінген N нәтижесінде дәл жаңағы біздің түрлендіргеніміздей уақыт 1 n бөлінген уақыт 2 n жоғарыда бізде 2π түбірасты l1 бөлінген g бөлеміз 2π түбірасты l2 бөлінген g қысқарады қысқарады g-лар қысқарады демек t1 t2-ге тең болып қалады ол қандай жағдайда түбірасты l1 L2 деген жағдайда. Осы жерден біз t 2 табатын болсақ, бізде T1-іміз ол неге тең дейтін болсаңыздар 24 сағатқа тең болады. 24 сағат деп қарастырылады. Демек t 2 табатын болсақ, ол кезде ә, э, T1-дің квадратын көбейтеміз L2-ге, бөлеміз L1-ге. Демек 24-тің квадратын көбейтеміз біз ұзындық 2 іміз ол 0,56-ға тең елу алтыға тең болғандықтан бөлеміз оны нөл елу екіге демек бұл бізде э, алты жүз мынаның квадраты бар қараңыздар ұмытып кетпейік түбір астында болады түбір астынан шығаратын болсақ ол бізде неше шығады қазір көрейік нөл есептеп жіберейік иә жиырма төрттің квадратын аламыз міндетті түрде конкурент қолданайық иә жиырма төрттің квадратын аламыз оны көбейтеміз нөл елу алтыға оны бөлеміз нөл елу екіге алты жүз жиырма да үш түбірасынан шығаратын болсақ алты жүз жиырма да үшті бұл бізде жиырма төртте жиырма төртте тоғыз сағатпен қарастырылдық иә енді қараңыздар бізде жалпы дельта т ны табатын болсақ жиырма төртте тоғыздан азайтамыз жиырма төртті бұл нөл бүтін ә, дәл осыны азайтамыз енді жиырма төртті нөл тоғыз шығады сағат көбейтеміз оны алпысқа так оны көбейтеміз алпысқа не үшін өйткені минутпен қарастырамыз ғой 54. төрт төрт минут болады екен ол жауап дұрыс ары қарай кеттік серіппеге ілінген массасы нөл кг. оннан килограмм шардың тербеліс берілген қатаңдығын табу керек негізгі формула серппелі маятник екі пи түбірасты m бөлінген k осы жерден біз 1 бөлінген жиілік тең 2 π түбірасты m бөлінген k десек осы жерден k ны табатын болсақ демек жиіліктің квадратын көбейтеміз біз 4 π квадратты көбейтеміз массаға демек барлығын көбейтеді біз 25-ті көбейтеміз 4-ке көбейтеміз 9-да 8-ге көбейтеміз масса 0,2-ге Демек ол бізде 197 ньютон бөлінген метрге тең болады ары қарай кеттік қатаңдығы берілген жүктің массасы берілген серппе маяктың тербеліс периодын табу керек жаңа біздің серппе маяктың формасын саламыз түбірасты m бөлінген k алтыда 28-ді көбейтеміз түбірасты жоғарда масса 0,2, бүтін оннан екі бұл деген сөз бізде екілер қысқарады жоғарыда нөл бүтін оннан бір қалады ол түбір асты нөл бүтін нөл бір мұнда бізде неше шығады нөл бүтін оннан бір шығады көбейтеміз алты да жиырма сегізге сол кезде бізде нөл бүтін алпыс үшке жуықтасақ болады иә өйткені мынау үшті беріп жібереді да екіге қарай ары қарай кеттік серіппелі маятың жүктің массасы төрт есе азайтатын болсақ тербелістің периоды қалай демек периодымыз тең болады түбір асты массаға тура пропорционал себебі формуланы ашатын болсақ 2π түбір m бөлінген K болғандықтан тура пропорционал демек периодымыз тең болады түбір асты масса 4 есе артты демек ол бізде 4M ға тең бұл неге тең болады 2, есе азаяды солай ма азайтқан екен ғой кешірім сұраймын азайтса бізде формула қалай болады мына жеріміз төрт болады демек бұл бір бөлінген 2 деп алсақ 2 есе азаяды дұрыс Арғарай, 9 тоғызыншы есеп маятник 15 секунд уақыт ішінде 30 тербеліс жасады және қатаңдық келген массаны табу керек демек біз период табатын болсақ уақытты бөлеміз енді 15-ті бөлеміз 30-ға бұл бізде 0,5 бес тең секунд формуламыз бізде 2 π пи асты m бөлінген k болса осы жерде массаны табатын болсақ массамыз тең болады периодтың квадратын көбейтеміз k ға бөлеміз 4 π квадратқа бағана есептеген секілді так 25 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесін көбейтеміз k бізде 175-ке бөлеміз 4-ке көбейтеміз 9-да 8-ке 1 де 1 килограмм иә ары қарай оныншы есеп бізде серіппеге әлінген мыс мыс шар тербеліс жасайды егер мыс шардың дәл сондай алюминий шармен алмастырса тербеліс период қалай өзгереді дейді демек тыбырымыз бізде 2π тыбыр асты m бөлінген к болса демек бізде масса берілмеген бұл біз 2π тыбыр асты масса дегенді біз бар ғой ро видео деп алсақ болады да өйткені тығыздық тең масса бөлінген көлем болса массаны тапсақ ро виға тең болады демек ро ви бөлінген к деп аламыз т екімізде дәл сондай форматта бірақ мынау бізде мыс болады екінші әлеміне демек т бір бөлінген т екі тең екі пи асты ро ви бөлінген к бөлінген екі пи асты ро ви бөлінген к екі пи қысқарады калар қысқарады демек т бір бөлінген т екіміз тең болады екен түбір асты мына көлемдер тоже қысқарып кетсе ро бізде мыс бөлінген ро алюминий деп алайық түбір асты мыстың тығыздығы сегіз мың тоғыз жүзге тең ал алюминийдікі екі мың жеті жүз так түбір астынан шығаратын болсақ бірде сегізге тең болады екен все ары қарай бізде он есеп осымен аяқталды э, келесі жаттығуда жолыққанша міндетті түрде біздің каналға тіркеліп достарыңмен бөлісіп э, лайк басып ұмытпаймыз өйткені біздің берген сіздердің комментарияларыңыз, сіздің пікірлеріңіз біздің ары қарай э, жаттығу шығаруымызға септігін тигізеді жақсы